is a is a ए से आ ए से आई से छोटी आई से छोटी डबल ई से बड़ी डबल ई से बड़ी यू से छोटाओ यू से छोटाओ डबल ओ से बड़ाओ डबल ओ से बड़ा ओ ई से ए ई से ए ए आई से ए ए आई से ए ओ से ओ ओ से ओ ए यू से ए ए यू से ए ए एन से अंग ए एन से अंग ए एच से आ E H 啊。